يا الله أطلبك يا خير علينا عضيا واشرحي صدر وانظر لحالي يا الله بالإيمان رسول الله لن تجي شفاء لنا يا رسول قل سيدنا نرتجي منك الشفاعة عند رب العالمين يا رسول Yeah.